¿Por qué necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios? Hola, soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Por qué es necesario que voy a aprender a escuchar la voz de Dios? Muy bien, esto es necesario porque la palabra de Dios solamente me va a, dar unas reglas, normas para vivir en mi vida. Me va a transmitir enseñanza de lo que es bueno y de lo que es malo. Es fuente de sabiduría, pero no me puede ayudar a elegir decisiones, a tomar elecciones, tomar decisiones en asuntos importantes de mi vida. Por ejemplo, quiero casarme, necesito casarme. Muy bien, la Biblia me dice que bueno, que me voy a casar con una mujer que es una mujer de Dios, que quiere servir a Dios. Muy bien, pero ¿cuál es esta mujer? Hay muchas mujeres en el mundo, cristianas, muchas mujeres en el mundo que quieren servir a Dios. Entonces, ¿cuál es la mujer que Dios tiene para mi vida? ¿Cuál es la buena cómo puedo elegir de la forma correcta. Entonces necesito que Dios me pueda direccionar, necesito que Dios me pueda guiar. Y por esto, cuando Jesús se fue al cielo, la Biblia dice que nos dejó el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos pueda guiar en cada verdad, para que el Espíritu Santo pueda direccionar nuestra vida para tomar las elecciones correctas, las decisiones correctas por nuestro presente y por nuestro futuro. Por eso es muy importante que aprendamos cómo escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo escuchar la voz de Dios. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu idea? Puedes escribir tu pensamiento en los comentarios, así que lo vamos a comentar juntos. Y si quieres aprender más a escuchar la voz de Dios, muy bien, escríbenos en privado porque Muchas veces vamos a organizar cursos, escuelas también online, para que se pueda aprender a escuchar mejor la voz de Dios y ser direccionado por el Espíritu Santo. Por eso quiero saludarte, te voy a enviar un gran abrazo y hasta pronto.